capaci di viaggiare con lentezza sono India e viaggio per il mondo quasi senza soldi. Oggi sono a Nuova Zelanda e una pianta eh, che si può mangiare che ho trovato per la strada. La mangio qualche minuto dopo. <laughs> non adesso perché ho solo un momento per fare questo video. Questo è un segnale per te per iniziare a cambiare qualcosa nella tua vita già oggi. This is the sign for you. Per me viaggiare con lentezza e vivere senza stress di fare immersioni sia nelle persone sia, nelle, eh, sia nei posti. Buona giornata a tutti voi e ci sentiamo presto, spero che vi piaccia l'intervista. <laughs> ok, buona giornata, ciao, un bacio!